Pilna wiadomość, zbliżają się święta i już tradycyjnie w tym okresie planujemy akcje charytatywne. Zaczynamy tutaj od zbiórki dla Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu. Przeprowadzamy taką akcję wspólnie z naszym partnerem, siecią szkół policjalnych Pascal. Jak wziąć udział? Mamy listę artykułów, których potrzebują dzieci i mamy dwie opcje. Pierwsza – kupić coś z tej listy od spółki na przykład i wysłać do biura w Poznaniu. Druga opcja – wysłać koszty blikiem do Erwina Herfeldera, a on już zrobi zakupy. Wszystko zapakuje i odwiezie do domu dziecka. Gorąco zachęcam do udziału. Zbiórka trwa do 9 grudnia.